Sekejap, okay. intro dulu, intro dulu Okay, satu Alright Okay, Amal cakap Ready? 3, 2, 1, action! Assalamualaikum guys Welcome back to YouTube channel Escape in the house Yo! Su, eh, in the house <laughs> Okay, macam ni um, Sebenarnya niat kita orang nak buat video ni Untuk call Adin Then um, Kita orang nak minta dia punya pendapat for filem babi filem babi yang diarahkan oleh Nemi okey se- uh, <laughs> sebelum tu okay, baiklah kita saya jap kita saya Okay, sebelum tu Uh, kita orang beli SIM card baru dan kita letak dekat Sunday Spirit Exito ni Then so, kita orang akan call prank. Adin Guna phone dulu Kita akan prank Kita akan gunakan Hakim Alright uh, <laughs> Tak oi Sebab okay, Adin ni dia tak familiar dengan suara Hakim hmm, Okay So Jangan jumpa uh. So kita lock speaker eh Okay 1, 2, 3 ke sini ke? Ke sini. Ready? Kan. Ready to one and action. Loud speaker. Alright. Dah loud speaker tunjuk. Bukti. Bukti kan? Bukti kan? Alright. Tak lah. akan lah. Itulah sungguh eh Lama sangat eh Hello ibu. Ah uh, ibu kat mana ni? Dah lama tunggu ni. Kalau mau tak ayo kau ni aku tak cang sangat kau bodoh. Ha <laughs> dia tak jadi. Alamak. Makan saya macam. <laughs> familiar ni. Kau familiar? Kau familiar dengan suara Tim? <laughs> Okey okey okay. Ha, ah, sekarang dah agak kita dah siap record. Okey, okey, macam ni. So, sekarang kita nak call Adina. Ya, tapi tuan tak jadi nak prank ni sebab dia tahu aduh masalah lah. Okey. Salah. <laughs> sebab mem member kat sana pun kaki prank gak kan. <laughs> Ah, uh, bang tayar tayar tayar motor saya rosak. <laughs> okey okey. Okey jadi. jadi. Okey so ah uh, kita orang nak minta pendapat Adin. Ah uh, pasal filem babi yang name Yarah kan tu. So apa pendapat kau ni? Okay, start. Satu, dua, tiga. Awal lah. Apa ni? Apa dia? Ah, kita orang, kita orang nak pendapat kau pasal filem babi yang Nemwi arahkan ni. Ada ada tak dia macam macam mengutuk ah, orang Melayu ke, orang Cina ke, India ke? Dia spesies babi. Eh, tak ada. Memang dia. Okay. <laughs> Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Okay, ah, macam ni. Um, Ah, uh, siapa dia? Okey. Aku nak tanya kau. Apa pendapat kau pasal uh, trailer filem babi ni? Ah, uh, kau tengok trailer tu ada tak kau rasakan yang Nemwi tu buat filem ni semata-mata nak nak kutuk orang Melayu, nak kutuk orang Cina dengan India? Okey, dalam cerita ni, dalam trailer yang aku tengok tadi tu kan. Uh. Dari segi pandangan aku lah Sebab ah. ada satu part kan dia kata Cina, Melayu, India semua kan Dia kata macam satu family kan, macam satu keluarga kan ha. Okay, dari segi situ Yang kikian orang lain kan Yang orang lain kata yang nak kutuk Melayu bagai semua Tapi dia tak Apa, macam Kena kerja Dua dua tak faham lah apa maksud dalam cara video tu tapi yalah kalau betul kan kutuk Sini yang baju kan Ah, ha, sini yang India semua kan Okey Kenapa dia ada wujud kan ni India, Cina ah, kan? ah, itu ha. satu Ah, ha, set, kalau bagi kau lah pendapat kau kan ah, Okey Setiap setiap filem pun mesti ada jahatnya dulu lepas tu bila hujung dia dia akan jadi baik filem tu. Kalau baik je daripada mula sampai habis tu bukan filem tu bukan cerita betul tak? Betul. Lagi satu kan kan dia kata punca semua gaduh semua kegaduhan. Ha. Sebab benda ni benda betul. Dia nak kutuk Melayu. Kenapa orang Melayu je yang bergaduh? Orang Cina tak ada gaduh apa semua. Macam ibarat macam orang Melayu yang bantai orang Cina semua bagai. Betul? Kenapa tak nak gitu? Ha. So so um, dapat kau rasa memang filem ni tak ada kan nak nak nak kutuk tiga-tiga bangsa kan dari segi pandangan orang lah. mungkin apa cara dia tak betul sebab ya, dia perli dia perli terbuka kan dan video tu pengamalan dan sekolah so takut dia kat tengok ha, sekarang dia jadi lain bukan sebenarnya trailer ni filem ni tayangnya bukan kat Malaysia Taiwan. Ah, dia tayang kat Taiwan. Tapi itulah trailer kan keluar satu dunia kan. Malaysia benar video tu. Ah, Malaysia. Malaysia ah, bukan. Ha? Tapi kita tengok video tu. Orang ada sekolah. Mesti kat luar, luar negara memang sekolah Betul. Ha, jadi macam tu. Dia ada orang tengok kan. Sebenarnya um, aku aku dah dah kajian pasal Nemui semua ni kan niat dia buat filem ni dia nak menegur uh, cara kerajaan membentuk negara kita cara kerajaan mengajar rakyat-rakyat dekat dalam negara kita ni sebenarnya ya yeah. ah. tapi aku faham tak masa aku pun boleh, boleh tahan tak ah, aku faham ah. itu masa aku ah. orang Malaysia yang terlalu sensitif betul tak Aku sebenarnya risau-risau gak buat video ni Takut kena kecam gak Tapi Alhamdulillah viewers aku semua Cina Ramai yang Cina India Melayu kurang gak Kita menyokong kebenaran tu lah Sebab benda tu berlaku, benda tu berlaku Orang-orang negara kita ni dia macam Dia macam sensitif sangat Macam ah, Yelah sensitif lah Yelah <laughs> kacau. <laughs> Awak tolong yang kacau saya, saya dah makan kacang ni. <laughs> Ya, macam mana? Ha? Ha? Mana? Subang, Subang. Subang kan dekat je. Ha, dekat pun. Ha. Tak payah lagi, lagi berapa minggu kat sini. Ha. Ijam weh. Eh, cong weh. Hmm. Okay, ngam ngam aku. Video dah dah tujuh minit lah. Okay, ciao ciao. Okay, jangan lupa. Bye. Okay, weh weh, pesanan sikit. Ha? Pesanan sikit. YouTube, YouTube. Okay. Ah, ah, eh? Subscribe, subscribe. Ya, di subrek. <laughs> Ah, jangan lupa subscribe. Apa benda tak nama binatang aku Binatang. Okey, ciao Din. Bye assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum. Baik. Ah. Trouble. Bye. Ya, bunga aku boleh cakap dah mampu sangkau. Baby sayang. Ciao. Okey. So korang dah dengar tadi pendapat uh, daripada Adin, sal- uh, Adin, Adin, salah seorang kru sikit. So dia pun dah uh, bagi tahu sebenarnya rakyat negara kita ni agak sensitif juga pasal isu-isu benda yang betul. Sebab benda betul kan kalau kau tegur, kau tegur orang benda betul. So dia akan rasa segan, lepas tu dia akan rasa benda tu mm. ah mm. dengan dengan dengan cara kita ada apa pihak pihak atasan, seniman, kita ada finas. Dia orang akan gunakan finas dengan pihak seniman tu untuk membantah orang-orang yang cuba menyuarakan dia orang punya dia orang punya bantahan. So, um, aku selaku kat sini a uh, undi dalam no. Okay, <laughs> n w So kita nak review A-N-W Jangan lupa Tak malu Kedai market Okay guys Sampai sini saja video kita pada hari ini Jangan lupa subscribe dan follow IG kita Sampai dia tiba.com Okay lah Kata-kata itu. Okay guys, don't forget to subscribe, like, comment and share our channel uh, Amal buat YouTube channel InsyaAllah Hakim bakal ada YouTube channel juga So Ya yeah. so, yeah, man Ya yeah. Tapi yeah. tunggu lah tunggu. Ha, tunggu sampai masa Member belum, belum ready lagi So bye, Assalamualaikum, escape in the house Peace